Καλησπέρα και από μένα. Ε, λέγομαι Διόμη Δυσκαλιστής. Είμαι από το κίνημα Zeitgeist. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα αντίστοιχα ντοκιμαντέρ. Ε, ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στο κίνημα, το οποίο είναι ένα ε, παγκόσμιο κίνημα, είναι να ε, δούμε ποια προβλήματα έχουμε σήμερα γενικά σαν κοινωνικό μοντέλο και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις λογικές του open source των κοινών και γενικώ ε, ε, της διαχείρισης των πόρων ε, μέσα σε ένα ε, κοινωνικό σχεδιασμό και ουσιαστικά προτείνουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο ε, πάνω σε αυτές τις αρχές, η οποία είναι μια οικονομία, βασι... την οποία εμείς την ονομάζουμε οικονομία βασισμένη στους φυσικούς πόρους και στους φυσικούς νόμους. αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω στη σημερινή ομιλία είναι πρώτον να δούμε ποιο είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε σήμερα, όχι από τη σκοπιά ότι είναι ο καπιταλισμό και είναι απάνθρωπο και το βλέπουμε δίπλα μα ε, ή στον απέναντι που πεινάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τι εγγενή προβλήματα έχει στο, στο πώ χτίστηκε αυτή η, όλη η ιδεολογία και τι εγγενή προβλήματα έχει στο να περιγράψει την πραγματική ε, κατάσταση σε, σε σχέση με τα νούμερα τα οποία μετράει. Οπότε ξεκινάμε με τον ορισμό της οικονομικής επιστήμης. Όλα όσα θα χρησιμοποιήσω από εδώ είναι από ένα συγκεκριμένο βιβλίο ε, σε σύγχρονης μικροοικονομικής, θα το, θα το δείτε στην τελευταία διαφάνεια. Ε, έχει γραφτεί το 2000, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ε, είναι τώρα. Αν πάρετε ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο σύγχρονης μακροοικονομικής θα δείτε ακριβώς ή παρόμοιους ε, ορισμούς και ε, παρόμοια ε, σχόλια με αυτά που θα, τα οποία ε, θα δείτε εδώ. Αυτά που βλέπετε με κίτρινο είναι ακριβώς όπως θα γράφει το βιβλίο. Ε, και από κάτω είναι κάποια, ε, κάποια μικρά σχόλια τα οποία ε, ε μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτά τα οποία βλέπουμε. Οπότε ξεκινώντα με τον ορισμό τη οικονομική επιστήμη, ε, το βιβλίο περιγράφει ότι σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το επίπεδο τη οικονομική ανάπτυξη, οι ανάγκε των μελών τη δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν πλήρω από τι υπάρξει ποσότητε αγαθών και υπηρεσιών, επειδή δεν υπάρχουν υπαρκεί ποσότητε των παραγωγικών συντελεστών. Ω παραγωγικού συντελεστέ, ονομάζει την εργασία, το κεφάλαιο, του φυσικού πόρου και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ε, που απαιτούνται για την παραγωγή. Οπότε δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα στενότητα παραγωγικών συντελεστών. Δεν έχουμε δηλαδή όλου του παραγωγικού συντελεστέ που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε ε, αυθονία και άρα υπάρχει πρόβλημα στενότητα παραγωγικών συντελεστών και εκδηλώνεται τελικά ω πρόβλημα στενότητα αγαθών και υπηρεσιών. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε τα αγαθά τα οποία ε, χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα στενότητα αποτελεί τη βάση του οικονομικού προβλήματο ε, και το λόγο ύπαρξη οικονομική επιστήμης. Ουσιαστικά σε αυτόν τον ορισμό βλέπουμε δύο παραδοχές, οι, οποίε οποίες είναι λίγο περίεργες. Η μία παραδοχή είναι ότι επιθυμίες και ανάγκες ε, ονομάζονται μέσα στο συγκεκριμένο ε, ορισμό ε, ως ένα πράγμα. Οπότε ουσιαστικά λες από τη μία πλευρά ότι έχω επιθυμίες και ανάγκες και από την άλλη πλευρά εφόσον οι επιθυμίες και οι ανάγκες όλες μαζί είναι άπειρες, χρειάζομαι άπειρους πόρους, άρα υφίσταται το πρόβλημα της στενότητας ε, de facto ε, πράγμα που δεν ισχύει, ε, τουλάχιστον στο, στο κομμάτι των ανάγκων προφανώ. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ε, χρειάζεται συγκεκριμένη ποσότητα νερού, φαγητού και κάποια βασικά πράγματα τα οποία είναι η σύντηση, η στέγαση ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι υφίσταται το πρόβλημα τη στενότητα. Μπορεί να, ε, να υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον με την ανάπτυξη τη τεχνολογία μπορούμε, και βέβαια υπάρχουν και μελέτε πάνω σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε, σε ένα site μπορείτε να μπείτε το adsiv.org όπου υπάρχουν μελέτε πανεπιστημιακέ που δείχνουν ότι η παραγωγή μα σε όλα τα επίπεδα μπορεί να, καλύψει, να υπερκαλύψει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ε, τι ανθρώπινε ανάγκε. Και βέβαια οι επιθυμίε από την άλλη πλευρά είναι ε, κάτι το οποίο ε, περιορίζεται από αυτό το οποίο ε, ζούμε, μέσα σε αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιθυμούμε να πάμε σε όλου του πλανήτε του ηλιακού συστήματο. Ε, πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι με βάση την τεχνολογία, του πόρου που έχουμε σήμερα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και επίση, ε, το δεύτερο, τη δεύτερη παραδοχή, η οποία δεν είναι τόσο εμφανή, λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδιαχείριση των, ε, των πόρων από του ανθρώπου και άρα πρέπει να υπάρχουν κανόνε ε, πάνω, πάνω του οποίου πρέπει να του ε, υλοποιήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα τη στενότητα. Και συνεχίζει παρακάτω, όπου λέει χωρί την ελόγω στενότητα, και αφού αναφέρει κάποια πράγματα, λέει όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίε θα ήταν ελεύθερα, όπω είναι ο αέρα και το νερό τη θάλασσα, και όχι οικονομικά, που υφίσταται δηλαδή στο, στο πρόβλημα τη στενότητα. Θεωρητικά ένα αγαθό θα μπορούσε να περάσει από την οικονομική κατάσταση στην ελεύθερη, αν βελτινόταν κατά πολύ ένα από του ε, παραγωγικού συντελεστέ που είπαμε πριν. Αν παράδειγμα δηλαδή η τεχνολογία ε, υπερνικούσε τη ζήτηση, πλέον το αγαθό περνάει από την οικονομική κατάσταση και γίνεται πλέον ένα ελεύθερο αγαθό. Αυτό το οποίο ε, σε επόμενη φάση θα μπορεί να γίνει ένα κοινό αγαθό. Ειδικά στη σημερινή εποχή και με την ψηφοποίηση, πολλά πράγματα μπορούν να περάσουν άνετα σε αυτό το στάδιο. Και επίση ο διαμοιρασμό σε πολλά ε, σημεία εξαλείφει τη στενότητα. Α πούμε, μπορεί αυτή τη στιγμή μπορεί ο καθένα μα να μην μπορεί να πάρει από ένα αυτοκίνητο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε λογικέ carpooling, μπορεί ο καθένα να έχει πρόσβαση σε ένα αυτοκίνητο, οπότε ε, ουσιαστικά δεν υπάρχει το πρόβλημα τη στενότητα. Ε, πάμε να δούμε τώρα τι, ε, τι ονομάζει το συγκεκριμένο βιβλίο ΕΠ. Το συνολικό μέγεθο παραγωγή δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ούτε με την προσθήκη των ποσοτήτων των χιλιάδων προϊόντων που παράγονται, γιατί αυτά είναι διαφορετικά, αλλά ούτε με την παράθεση των επιμέρων ποσοτήτων αυτών των προϊόντων, ο μόνο τρόπο για να γίνει εκτίμηση είναι μέσω τη χρηματική αξία του προϊόντος που παράγεται. Η αξία ενό προϊόντος είναι το γινόμενο τη ποσότητα, όσο παράγει δηλαδή σε μια, σε μια περίοδο, επί την τιμή αυτού του προϊόντο. Και αν προσθεθούν όλα αυτά, ε, όσα παράγονται σε ένα, ε, σε ένα χρονικό διάστημα, αυτό ε, ονομάζεται εγχώριο προϊόν. Ε, από το ΑΕΠ παράγονται όλα αυτά τα ε, μεγέθη τα οποία βλέπουμε εδώ, να μην μπούμε στην, ε, ε, στη διαδικασία να τα περιγράψουμε ένα-ένα. Ουσιαστικά είναι προς πάνω στο, στο βασικό ε, μέγεθος το οποίο ονομάζουν ΑΕΠ. Είναι και άλλα, αν διαβάσετε το βιβλίο της μακροοικονομίας, όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι ορισμοί των οικονομικών βασίζονται πάνω σε αυτό, δηλαδή είναι προς ή κάποια ολοκλήρωση ή κάποιες παραγωγήσεις, μαθηματικά δηλαδή περισσότερο, αλλά βασική, ε, ο βασικός αριθμός από τον οποίο ξεκινάνε όλα είναι το ΑΕΠ. Προβλήματα υπολογισμού το ΑΕΠ. Τα αναφέρει το βιβλίο αυτά, δεν τα, δεν τα αναφέρω ούτε ε, εγώ, ούτε τα πήρα από κάπου αλλού. Αναφέρει ότι προβλήματα είναι η αυτοκατανάλωση, δηλαδή αυτό δεν υπολογίζεται μέσα στο ΑΕΠ, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο το παράγει, δεν βρέθηκε πουθενά χρηματική αξία, το έφαγε, τελείωσε. Δεν, δεν υπήρχε πουθενά, είναι σαν να μην υπήρξε. Δεν μπορεί να, ε, να υπολογίσει την εσωτερική κατανάλωση εντό των οικογενειών, ε, δηλαδή, αν ξέρω εγώ, εγώ παρήγαγα ένα αντικείμενο και το δώσω στο, ε, ε, στο παιδί μου, στη γυναίκα μου ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το πράγμα πλέον δεν φαίνεται πουθενά. Και αναφέρει το ίδιο το βιβλίο ω παράδοξο, αν κάποιο νυφευθεί την οικιακή βοηθό του, τότε το ΑΕΠ μειώνεται αυτομάτω, καθώ μια υπηρεσία που υπολογιζόταν στο ΑΕΠ, που ήταν οι οικιακέ εργασίε, πλέον είναι δωρεάν. Φανταστείτε, α πούμε, αυτό να, γίνει, να γινόταν σε large scale από τη μία ή από την άλλη πλευρά, πόσο ε, θα μπορούσε να επηρεαστεί το ΑΕΠ. Δηλαδή, παράδειγμα, αν είχαμε οικιακέ βοηθού στο παρελθόν και ξαφνικά όλοι νυμφευόμασταν στι οικιακέ βοηθού, το ΑΕΠ θα έπεφτε κατακόρυφα. Ή το ανάποδο, αν γινόταν ένα νόμο ο οποίο θα έλεγε αύριο ότι ξέρετε, παιδιά, οι άντρε που πληρώνουν τι γυναίκε 500 ευρώ ή το αντάποδο, όποιο κάνει τέλο πάντων τι οικιακέ εργασίε, το ΑΕΠ θα έπαιρνε τρελή, τρελή ανάπτυξη. Δεν υπολογίζει ε, ε, ε, δεν μπορεί να υπολογίσει ε, ε πολύ εύκολα το δημόσιο, το, το, αυτό τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχει το δημόσιο και επίσης δεν μπορεί να υπολογίσει την παραοικονομία. Και αναφέρει αργότερα ποια είναι τα προβλήματα που, για τη χρήση του προϊόντος του ΑΕΠ δηλαδή, ε, ως δίκτυα αξιολόγησης της επίδοσης μιας οικονομίας. Και προφανώς αναφέρει όλα τα, όλα τα προβλήματα της προηγούμενης διαφάνειας και επίσης αναφέρει ότι δεν παρέχει καμία πληροφορία για τη χρησιμότητα, δηλαδή δεν έχει σημασία το τι παράγουμε, ε, αρκεί αυτό να έχει μεγάλη αξία. Μπορούμε να παρέχουμε ας πούμε, μια χρυσή τουαλέτα και να χρειαζόμαστε τροφή. Ε, επειδή η χρυσή τουαλέτα έχει άπειρη αξία αυτή τη στιγμή, με τη χρυσή τουαλέτα έχουμε μια τρελή αύξηση του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ δεν παρέχει καμία πληροφορία για τη διανομή ή το διαμοιρασμό, δηλαδή το πώ μοιράζονται αυτοί οι πόροι ε, ή το διαμοιρασμό μεταξύ των ε, ε χρηστών. Το δημόσιο το οποίο το αναφέραμε, δεν παρέχει καμία πληροφορία για το τι ζημιέ γίνονται πάνω στο περιβάλλον. Δηλαδή, αν, αν πάρουμε υπερβολικού πόρου από το περιβάλλον και ξαφνικά καταστρέφουμε ένα ποτάμι, ένα βουνό ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το πράγμα τελικά δεν περιγράφεται κάπου. Δεν παρέχει καμία πληροφορία για το χρόνο ή την εργασία που απαιτείται για την παραγωγή. Μπορεί να, να, να δουλεύει 0 ή μπορεί να δουλεύει και τι 24 ώρε του 24ωρου. Και η άνηση κατανομή του εισοδήματο σημαίνει μη ικανοποιητική έκφραση τη ευημερία από τον δείκτη ΕΠ. Το αναφέρει δηλαδή ότι αν υπάρχει άνηση κατανομή εισοδήματο, τότε το ΑΕΠ εκ, ε, ορισμού δεν μπορεί ε, να ε, χρησιμοποιηθεί ω δίκτυο ευημερία. Έλα όμως πολλοί οικονομολόγοι, αυτό το οποίο ε, πρεσβεύουν αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη. Και ω ανάπτυξη ε, είναι ουσιαστικά η αύξηση του ΑΕΠ, τίποτα άλλο. δεν έχω ακούσει κάποιον οικονομολόγο ο οποίο να μιλάει με διαφορετικού όρου. Ο μόνο όρο με τον οποίο μιλάει είναι αυτό. Ανάπτυξη, αύξηση του ΑΕΠ αλλά με βάση τα προηγούμενα προβλήματα τα οποία είπαμε, ουσιαστικά τι μετράει από την πραγματικότητα. Δεν μετράει το περιβάλλον, δεν, δεν μετράει τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν μετράει το διαμοιρασμό. Ε, έχει τα εγγενή προβλήματα ότι μπορεί να παίξει με το νούμερο κάνοντα κάποιου νόμου ή κάποιε παραδοχέ. Οπότε τελικά, ε, μήπω ε, θα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο με τον οποίο θα μετράμε τα οικονομικά μεγέθη. Και πάμε τώρα ε, να δούμε τελικά τι, τι έχουμε σήμερα. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα και τι μπορούμε να επιτύχουμε με τα κοινά. Σήμερα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην τεχνητή έλλειψη. Για, ε, ε, να μπορέσει να, έχει ένα πράγμα να είναι οικονομικό το αγαθό, πρέπει να υπάρχει τεχνητή έλλειψη. Αν δεν υπάρχει φυσική, τη φτιάχνει εσύ. Ε, και, και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην τεχνική αποδοτικότητα και την πρόσβαση στα αγαθά και στην αυθονία. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην αρχή ότι ζω για να παράγω, για να αυξάνω νούμερα, και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην αρχή ζω για να προσφέρω. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην κυκλική κατανάλωση, όπου ουσιαστικά κάθε προϊόν πρέπει να ε, καταναλώνεται όλο και πιο γρήγορα για να μπορεί να ξαναπαραχθεί και να ξανακαταναλωθεί, για να αυξηθούν τα νούμερα. Ενώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην ανακύκλωση, στη βιωσιμότητα των πόρων και στη δυναμική ισορροπία. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο στη, στην πρόσβαση στου πόρου, ενώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο στη χρηστικότητα και στην αυτονομία τη πρόσβαση. Ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε ε, προκαταλήψει και παραδόσει ε, αιώνων, οι οποίε δούλεψαν βέβαια στο παρελθόν, όπω είναι η ιδιοκτησία, η αγορά και το χρήμα, αλλά πλέον έχουν καταστεί παροχημένε και μπορούμε να φτιάξουμε ε, ένα σύστημα το οποίο ε, να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο στην τεχνολογία, να υπάρχουν κανόνε χρηστικότητα, δηλαδή ένα αγαθό δεν το χρειάζεσαι να το κατέχει, χρειάζεσαι να το πάρει, να κάνει τη δουλειά σου και να, το δώσει και σε κάποιον άλλον. Ή με κάποιο τρόπο να το διαμοιραστεί να χτίσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασία, ανταλλαγή ή και πρόσβαση χωρί οικονομικού περιορισμού. Έχουμε ένα σύστημα βασισμένο στον ανταγωνισμό, στη μυστικότητα και στο συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασισμένο στη συνεργασία, στο διαμοιρασμό ιδεών και ε, τη πληροφορία για το κοινό καλό. Έχουμε ένα σύστημα όπου η πολιτική άποψη, η οποία ασκεί βέβαια οικονομική επιρροή, είναι το κύριο μέσο πολιτική απόφαση, ενώ μπορούμε να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο και φυσικά με βάση και, και τις εμπειρίες από το παρελθόν και την τεχνολογική καινοτομία. Ουσιαστικά, ε, με βάση τις προηγούμενες ε, ε, βασικές αρχές, αυτό το οποίο προτείνει η οικονομία βασισμένου στους φυσικούς πόρους και νόμους, αυτό σημαίνει τα αρχικά NLRB, τα βασικά της στοιχεία είναι, είναι τα εξή: ότι όλα τα φυσικά αγαθά θεωρούνται κληρονομιά όλων των ανθρώπων, όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά καθώς και σε όλες τις πληροφορίες, η αυθονία πρόσβαση σε πόρου και πληροφορίε λύνει το πρόβλημα τη στενότητα, οπότε η ύπαρξη του χρήματο είναι περιττή. Η λήψη των, των αποφάσεων δεν λαμβάνεται, δεν είναι ότι απλά μαζευόμαστε 100 και λέμε ότι 90 συμφωνούμε ότι γίνεται αυτό. Ε, αλλά καταλήγουμε σε αυτέ με επιστημονική μέθοδο. Μετράμε κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι δουλεύουν, κάνουμε κάποια πειράματα, simulation ή οτιδήποτε άλλο. Οι μετρήσει γίνονται απευθεία στου φυσικού πόρου, δηλαδή μετράμε το τι έχουμε και αυτά ανατροφοδοτούνται στο σύστημα. Το σύστημα μπορεί εν τέλει να είναι πλήρω αυτομετωπιμένο. Δηλαδή, αν δούμε ότι παράγουμε 100 ε, κιλά πορτοκάλια και εμεί καταναλώνουμε 110, κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάπου πρέπει να περιορίσουμε την ε, ε, κατανάλωση την οποία έχουμε. Η εργασία θα είναι ελάχιστη, η αυτοματοποίηση αναλαμβάνει τι μονότονε εργασίε. Είναι μια, ένα technical πράγμα και το οποίο γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα. Και η προσφορά του ατόμου θα είναι να ε, βελτιώνεται συνεχώ αυτό το σύστημα, να βελτιώνεται η διαχείριση των πόρων και τελικά ε, να επιλύει τα προβλήματα τα οποία έχουμε ε, ω ανθρωπότητα. Νομίζω υπενήχθηκε πιο πριν ότι πλέον μπορούμε να, να δούμε τον ανθρώπινο πολιτισμό ω ένα και όχι ω ξεχωριστέ μονάδε σε επίπεδο κράτου, πόλη ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα, στα οποία βασίζεται η, η συγκεκριμένη πρόταση. Η πηγή είναι αυτό το βιβλίο το οποίο σας είπα, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι γραμμένο το 2000. Ε, αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ.